Όταν θέλω το ρομπότ να εκτελέσει εντολές πολλές φορές, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσω τη δομή επανάληψης, η οποία υλοποιείται στο προγραμματιστικό περιβάλλον LEGO Mindstorms με το πλακίδιο loop. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Παίρνω ένα πλακίδιο sound block, το τοποθετώ και ορίζω το ρομπότ να λέει τη λέξη hello μία φορά. Εάν θέλουμε το ρομπότ να λέει τη λέξη hello τρει φορές, τότε μία λύση θα ήταν να τοποθετήσω τρία ίδια πλακίδια στη σειρά. Αυτό δεν είναι βολικό, ειδικά όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι μεγάλος. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω το πλακίδιο loop, το οποίο το βρίσκω στην πορτοκαλί ομάδα. Θα το τοποθετήσω στην επιφάνεια και θα βάλω μέσα σε αυτό το πλακίδιο την εντολή που θέλω εγώ να εκτελεί το ρομπότ πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή είναι ορισμένο οι εντολές να εκτελούνται επάπειρον unlimited. Εάν θέλω να εκτελεστεί τρεις φορές, τότε επιλέγω την επιλογή count και βάζω το νούμερο 3. Όταν πατήσω το πράσινο βέλος, τώρα πλέον το ρομπότ θα πει τη λέξη hello τρεις φορές. Επίσης, μπορώ να ορίσω μέσα από την επιλογή Time Indicator κάποιο χρονικό διάστημα στο οποίο θα εκτελείται η επανάληψη ή να χρησιμοποιήσω έναν από τους αισθητήρε του ρομπότ, όπως για παράδειγμα τον Ultrasonic Sensor, δηλαδή τον αισθητήρα υπερήχων. Επιλέγω εκατοστά, ορίζω μικρότερο του 20, και αυτό σημαίνει ότι το ρομπότ θα εκτελεί συνεχώς αυτή την εντολή, δηλαδή θα λέει συνεχώς τη λέξη hello, μέχρι ότου κάποιο αντικείμενο πλησιάσει τον αισθητήρα υπερήχων, δηλαδή το ρομπότ, σε απόσταση μικρότερη από 20 εκατοστά.